الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء كثير في حياتنا نحتاج تغيير الروتين تجارب جديدة نروح الحين تجربة ال hiking هالمرة مغامرات لا تعتني كل التوا بسيط غلطة واحدة تروح عشان نستمتع أكثر عشان كذا قررت إني أجرب الهايكنج طبعا حاليا قاعدين نبحث عن مكان جميل والوضع قمره الحين رايحين على شعب البيطة طيب، متجهين عماريه ان شاء الله جاهزين يا شباب؟ جاهزين المفروض نجي الصباح ما ادري ايش جابنا بالليل نصب الخيمه يلا جو يلا يلا, يلا. نبدا الرحله باذن الله اول شيء بدينا فيه على طول ننزل على الوادي كم راح نمشي كيلو ان شاء الله طبعا انا عندي قاعده في إيه. الرحلات لا اهتم لا المسافه كيلو ولا اهتم حق زمان اهتم للمتعه وللرياضه الله هذا احسن شيء عندي هذا هو متعه اهم شيء هذا هو النزول الصح انك تنزل على الجنب ما تنزل على وجهك تاكد الحجر الزبده انا جاي كذا خفافي شنطه جايب لبسي بوت الله يكرمكم آه، رياضه جاي كذا لا كشاف ولا شيء على القمره نازلين وما نشوف ولا شيء لا آه. آه. لو تلاحظ ان احنا جالسين نمشي الحين هنا في مكان ممهد حق المشي الطريق هذا حق الكائنات الحيه موجود الدواب والحيوانات ممكن نلقى ذيبان؟ إيه، ممكن لا؟ طبعا مرتضى لو تلاحظون يمشي بدون كشاف وضعكم كيف بندر كذاب صح كل يوم اوف سلام ها اطلع مع بندر خذ اوكي يلا مصور بندر ما اقدر اكمل فالبدايه كانت صعبه والله انت بنواف ترى في ديدان وعجاله بين فتره وفتره توقف وتلتفت وراك تناظر المنطقه اللي وراك كلها يمكن وراك قطاع طرق حيوان شيء انك وانت تمشي ما تسمع الا صوت وقعت رجلي اهم حاجه انك تكون حافظ الجهات الاربع شمال غرب جنوب شرق انت عارف احنا بيت باتجاه جالسين نمشي لا والله نمشي شفت اتجاه الجنوب انت شلون عرفت؟ من اول ما وصلت من تركيزي على السماء هذا وشو هذا جاب؟ لا بسم الله اللي تعب في الموضوع مو النزول بس اللي تعب انه شايلين وزن ثقيل على ظهورنا ما توقعت الهايكينج بالصعوبه هذه جد جد غلطه واحده تروح عليك اي والله شوفوا يا اخي مش ممكن ما تحس ان لازم ناخذ راحه؟ لا الراحه لما تاخذها بتعبك زياده خليك على السنه واحده السياره احنا لما تدعس لها بنزين وتفك تدعس وتفك تدعس وتفك أيه. تدعس لها البنزين سرعه بيخلص صح ولا لا؟ اي أيوة والله بس لما ندعسه واحده دعسه والله بيطول وياك البنزين يا سلام احنا بنطول الطاقه اللي عندنا يا سلام شفت الشجر ذا؟ ايه هذا الاكل المفضل عند البعارين على كثر الشوك اللي فيه ان سبحان الله الجمل عنده يقدر يتفمن انه يتفادى الشوك ذا كله بسم الله بسم الله بسم الله اوف يلا هوب هوبا يدك وحش ها بسم الله ادري تعبتوا تعالوا وياي شباب جهز الاكل؟ لا بس شوي يعني ما يمكن شيء يلا مسافة الطريق سمعتوا؟ حياكم الله على واجب صالح وربع بسم الله والحين جاء وقت النوم طبعا قبل لا أنام دائما عندي عادة أسويها هذه العادة تخليني أعيش الحياة بشكل أفضل هذا الدفتر مسجل فيه أيام السنة دائما في نهاية اليوم أكتب أجمل شيء حصل لي فالشيء هذا يدفعني إني أسوي شيء حلو عشان أرجع في آخر اليوم وأكتبه صباح على خير بدينا في اليوم الثاني صباح الخير لكن هالمرة كانت البداية صعبة مع أن الفطور كان جميل لحم قلقل صحينا بدري لكن واجهتنا مشكلة ما توقعناها صباح الخير اليوم الهواء قوي ما خلانا ننام زين والله السلام يلا اصحى شباب تحتاجون تعرفون في البر طريقة نداء الإغاثة لا قدر الله سبحان الله يوم من الأيام ضعنا ولا حاجة ولا تعطلت ولا تبي تطلب نجد ولا تبي إنقاذ طبعا أول طريقة كان معك جوال آيفون عندك زر الباور الضغط خمس مرات ورا بعض سريعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حاجة ثانية عندك لو كان عندك جوال بكشاف مثلا ما بعك آيفون ما في شريحة حلو واحد واحد اثنين يفتح على طول الخط ما عندك جوال ما عندك شيء بتوهق تستسلم لا هنا شو تسوي؟ تاخذ لك حجر تجمع لك حجرات تسوي لك عقم عقم من هنا في الزاويه هذه وعقم في الزاويه هناك وعقم على شكل مثلث عشان لو مرت طياره او مر اي احد يعرفون ان في واحد طالب مساعده او طالب انجاد او طالب اي حاجه الحركه الثانيه لو كنت في ليل كل عقم ما يبين العقم سوى على شكل نار طبعا خلوني اوريكم اغراضي حقت الهايك اللي ما شفتوها خيمه وفراش نوم وشنطه وسناكات ومويه وجايب معنا ملابس احتياطيه لا سمح الله وهذه الشنطه نحطها في الرجل جدا مريحه تحط الاشياء اللي تحتاجها بشكل دائم في اشياء بعد ثانيه في الليل مثلا تحتاج كشاف آه، جزمه الجزمة ال hike مرة كويسة في الجبال ما توقعت انها راح تضيف لي هذه الإضافة صراحة شباب انتظروني بروح بجيكم طيب انتظروني بروح بجيكم على السريع يلا تيب مايك فله تحضير حاليا نقطة تجمع نجمع الناس علشان يجون ناخذهم رحلة الهايك حق الاسبوع هذا بنروح وين؟ حق الشباب شباب بلايد في الموقع خليتهم هناك بفاجئهم بالعدد اللي بيطلع وياي وش سالفه هذولي؟ طبعا انفجعت صح اي والله ساعه عادي وياك ريفس رياضي والحين شفنا غير اي والله طبعا احنا هذه الرحلات اللي قلت لك عليها مشتركين هايك فله عندنا شعار نحن اسره واحده كلنا اخوان خوات هنا نتبع نتبع رياضه ال hike هنا نتمشى تشوف نفس اللي صار وياك امس الليل اي نصر وياهم اليوم ان شاء الله يعني كلنا الحين مع بعض كلنا مع بعض حبيبي حبيبي ايوه كذا حماس انتظرونا طبعا الحين نشيل اغراضنا ما في وقت لان بنبدا المسار بسم الله يلا شباب سناكات تحضير سناكات مويه موز فواكه حياكم الله معانا في رحله هايك فله رقم 51 المكان جنان نظيف يعني لا ترمي حاجه في البيئه لان القاروره تاخذ وقت عشان تتحلى ما عندك شنطه واحد من المنظمين تفضل حبيبي حط الغرض عندك اخيرا تزودوا بالمويه سناكات واللي عنده اي حاله صحيه يخبرنا بالله قبل نبدا الحاج ويعطيكم العافيه ثلاث دقائق بنطلق باذن الله تعالى مكان على الله تقدر تشوف وتتامل عكس الليل ما شاء الله ما شاء الله اصغر واحد شفته في ال hiking. هذا ما شاء الله عليه اليوم بدا الهايكينج وهو معانا هذا الصغير كم عمرك حبيبي؟ ستة؟ ما شاء الله هذا شبل من ذاك الاسد حبيبي تحسب انك في القمة وانا فوق القمة طبعا من الاشياء الحلوة ان هذا الولد يدرس معي من ايام ابتدائي فتوني اشوفه وش صدفه حلوه هذه؟ والله احلى صدفه في الدنيا والله كم لي ما تقابلنا؟ سبع سنوات ثمان سنوات wow. طبعا في كثير ما يعرف وش ال hiking. ال hiking انك تمشي اقل شيء 7 كيلو واهم شيء يكون في اماكن وعره جبال غابات جايب لك موزه والله شكرا دائما الموز يعطيني طاقه 60 دقيقه ما تعرف قبل الرياضه يعطيك طاقه اي ما شاء الله انا اشوف بعد القرود يحبون الموز قاعد يرقون جبال عسل هاي كثير نشوفها ولا ندري وش فائدتها العصا اول حاجه تستخدمها حق آلة دفاع عن النفس ثاني حاجه تحط عليها وزن جسمك تقعد تخف من وزنك إيه. ثالث حاجه فيها عندك راس العصا هنا الراس هذا كربوني الراس هذا ايش يعطيك لما تضرب اي حاجه يابسه تعطيك ارتداد على الاقل 15 في 15 متر دائري أوه. يعني لو في دواب في حشرات في كائنات يمك مع الارتداد استشعار عندها وخر وكيف معك ال hiking؟ مرة بطل قد جربت قبل كذا او هذه لا أول, أول مرة وكيف التجربة معك؟ مرة رائعة بتعيدها مرة ثانية ولا هذه السلة؟ ان شاء الله اللي يبغى يجرب هذه التجربة معك ايش تقول له؟ راح انزل لكم الرابط الله انا اقول لا احد يتردد لا احد يتردد انا خلاص ان شاء الله كل weekend معاكم باذن الله الرابط في ال description عليهم خصم شيء يستاهلون حبيبي حبيبي ضبطتك ما يستاهلون سجلوا 25% خصم اوه ذكوم اي كان دوي خاف شيء يتعب هنا خاف الا قوه وصمله بسم الله هوبا ليتس جو ليتس جو ليتس جو كويك يا بندا احنا نحب الصعب بسم الله هوبا هوبا هوبا هوبا اكبر مغامره ممكن تمر فيها هي انك تحيا حياه اللي تحلم فيها ليتس جو وش تنتظر وش اصعب الصعود ولا النزول النزول اخطر اطيح بس ما عليك يمناك يمناك بالله وش رايك كنت منظم وش شعورك؟ قوي <laughs> انا ما كنت فارقنا بالطريق رجعت لي لقيت رابط رجله ايش عندك انت؟ افصل بس من هنا صعبة قديم الله اكبر الله اكبر الحين جاء وقت البريك بنريح ناكل سناكاتنا ونكمل في الليل وناكل موز اعطي تقييمك من عشرة بالحماس اللي انا قاعد اسويه الحين. آه. مدريه اكبر. شارع واحد للامانه للامانه الامانه ترى ما حبيته ولا أحب الفيلم. آه. إيه، اهم شيء الامانه إيه. الامانه آه. سبعة من عشرة ستة سبعة من عشرة طيب واذا واحد مصاب كذا شفت تعبان زي كذا اوكي اعطيه ثمانية واذا واحد شايل كاميرتين وشنطة من وزنه لا ثمانية سبعة انا لو انا اعطي روحي سبعة من عشرة ما في شيء كامل كامل وجه سبعة. يا سلام طيب انت بعيني كامل من الله سبحانه وتعالى لا ما احرجينا وقبل <laughs> نبدا مسار الليل ما كان ودي ابدا بشكل عادي فقررنا نسوي مسابقه في مسابقه عليها جوائز ماديه طبعا معانا 150 ريال بنوزعها على ثلاث اشخاص ايوه راح نوزعها عليكم كيف نوزعها عليكم بسالكم سؤال بسيط سؤال بسيط اللي يجاوب صح راح نعطيه 150 ريال مقدمه من group و team هايك فلة تمام جاهزين؟ طبعا اول سؤال هو اسهل سؤال ترى وش اصل كلمه hike؟ رومانيه لاتينيه خطا يونانيه يونانيه آه، ما تغش ما تغش لا اسبانيه اسبانيه اصل كلمه hike يا شباب فرنسيه آه، ايش؟ انجليزيه انجليزيه جاب الواحد جاب الواحد وش اسمك؟ فضل فضل فضل العقيل مبروك يا فضل حبيبي السؤال الثاني اللي هو كم كيلو لازم تمشي عشان تكون من الهايك؟ تسعة عشرة لا سبعة سبعة طبعا اللي مركز مع مرتضى بيجاوب لان مرتضى شرحها هناك وش فائده العصا عصا الهايك انا عارف فائده واحده تبعد عنك الحشرات بعد مسافه 15 كيلو شكرا جاوب الجواب الصحيح هنا الجائزه الاخيره وش الشغل اللي جاكم قاعد تقطع هذه المسافه؟ كذا قاعد افكر لو ما في حيوانات ما في سيارات كيف بنسافر كيف بنروح ونجي؟ احنا الحين في وادي الاوديه خطيره الصراحه في شباب هنا لقيناهم من فريق المسعفين يجيك شيء يضبطونك عندنا كل الادوات المتكامله تمام عندنا شنطتين شنطه مصغره في حال الجروح السطحيه تمام الشنطه الكبيره اللي هي في حال الاصابات الكسر الخلع لا ساتر يا ساتر الان حصل التواء ها فيها إيه. حريك لرجلك كانت تطلع البنزين ايوه الكادر الطبي خلانا في امان والله يا جماعه تعب تعب مره مره والمشي في الليل مو مثل المشي في النهار المشي في النهار امتع لانك قاعد تشوف الطبيعه وتتامل ما تحس بالوقت في نهايه مسار اليوم الكل راح ومشى الا احنا راح نواصل ان شاء الله وراح نبيت هنا بدينا في اليوم الثالث وصباح الخير يا حلوين امس ما واليوم فل طاقه حبيبي والسؤال هنا ليش الكل راح الا احنا عشان ابي اعودكم على النظام البر والنوم في البر والترتيب والعيشه طبعا الحين شلنا اغراضنا كامله يلا اخر يوم حاول انك ترقيه بشكل زقزاق لا ترقيه باستقامه عشان ما تلعب فيه الحين لما ترجع البيت وتنام وتصحى يوم ثاني تصحى صباح حبيبي الطاقه متجدده بدايه اسبوع جديد بتشوف انجاز كل اسبوع غير امس يوم اني كنت في ال hiking. يلا يلا صحيت اليوم صحيت بصراحه بالضبط الله انك نصاب <laughs> شوف لما تطلع بر ولا حاجه لازم تكون عندك حاجه تدفع عن نفسك عصا هاي او السكين الدفاع عن نفسك لو سمح الله واجهت اي حاجه ولا شيء تقدر تتصرف وتدافع عن نفسك. في شيء قاعدين نفكر فيه لنا ثلاث ايام انا عبد السلام وشلون نقضي الحاجه؟ فاكتشفنا ان لا تقضي حاجتك في مكان مثلا ممر خذ لك مكان طاد ولا وراء عقم ولا يعني واحفر لك حفره اهم شيء اهم شيء بعد ما تخلص قضاء حاجتك تخلي لك اثم لان في البر ما في آه، بانيو ولا دش ولا الله يكرمكم كرسي حمام واحلى شيء في البر يعودك على اصعب الظروف اصعب ظرف ممكن تحصله لازم تتعود عليه وتعرف تتصرف معه واخر شيء شكرا هاي الفله على هاي التجربه حلوه واشوفكم في التجربه الجايه وحوش شكرا هايك فله شكرا هايك فله شكرا هايك فله شكرا وجمال يومك ازداد اذا شفت تجربة بلاي إذا شفت تجربة بلاي إذا شفت تجربة بلاي الفجر فجر اليوم وانتم نايمين اليوم؟ إيه واجهت حصني حصني <laughs> حصني طيب بس حصني من طبيعته إنه يخاف من البشر اقول انا خلاص تعبت تعبت ليش تعبت؟ الشنطه ثقيله عطني اياها no I can do it يا اخي شوف تذكر تذكر تجربه السيكل